пройти Что казалось, я пройду Понял, что мне не пройти Ведь я один заперти То тихо, то громко, так эта темная комната Заставляет убить себе все, что было так долго там Слышишь, я супер глупый Я люблю твои губы Зу ты разгладишь трубку абонент недоступный Опомнися, как себя собрать Я понимаю, что временно все просто Теперь Все так просто, я понял, но не ушел И как мне взять уйти? Помоги мне, ты мой красный светофор, помоги прости мне Я всегда буду такой Не люби меня, не зови меня Хотелось за тобой Всю вечность это боль моя Забыл, как с головой дружить В этом весь я И грустные шаги Мои, как метроном Я буду петь под них один Лишь обылом закрываю дверь <laughs> Я закрываю сам И понял тех людей Те, что верят в чудеса И теплые слова Что говорила мне Копятся долго Такой теперь радуга Током бьют и ведут к истокам Лишь меня заберет время И все то, что верил И непослушное тело мое Туда же с ним во что верю? Если хочешь позвонить уже, то не спеши Помоги мне Вечность — это боль моя